チャオゆりこたいがです皆さんこんにちは今日はまた文化の違いのことを話したいなんですけど今回人気あると人気ない作品にくについて話したいと思いますやはりそれもヨーロッパとかアメリカと日本と違って なんかヨーロッパに人気あるの作品なのに日本は人気ないそれとも逆なので今回は日本人の意見もね聞きたいと思思って特別に YouTube のディレクターさんと一緒に話したいと思いますまず何の作品から始めましょうかちょうど今あの「エヴァンゲリオンが 公開されて日本ではすごくね映画で人気ですけど、はい、エヴァンゲリオンは海外ではどうですかエヴァンゲリオンはね人気あるなんですけど結構オタクっぽいと言われますなんか本当アニメ好きな方だと「エヴァンゲリオン」が見るなんですけどそうじゃない人は「エヴァンゲリオン」は全くわからない なぜというとストーリーが難しすぎて理解してるの人はほんと少ないかもしれないしでも若いの人はね意外と人気はすっごいあります最近は。ふと思ったのが日本では同じロボットだとガンダムがやっぱり昔から人気なんですけどあんまり海外では聞かないないですねガンダムはねないです なぜというと昔私のお父さんの時代は、まあ、ジンガツェットはすっごい人気があったんですよ特にイタリアとかヨーロッパだとすっごい人気がありましたしかしなんでわからないけどガンダムはね放送されてもあんまりガンダムのことを話す人は少なくてあんまりそこまで人気がなかったんですよねどっちかっていうと「エヴァンゲリオン」か「コドギアス」はまだ人気がありましたうんその違う技があるんですよね そう本当ガンダム好きな人は本当少なくてマニアックとよく言われますでマジンガゼとは私のお父さんとか3040歳からの人からだとすごい人気がありましたんですねカニバルとかにも大きなマジンガゼットとか作られたことあるんですよあのすごいあの人気バあのバズってたんですよねあのインターネットでそうそのぐらいは人気ありました そうですね本当他のメチャーの作品だとグレッラガンとかもすごい人気がありましたんですねコッドギアスグレッラガンエヴァンゲリオン若い人の中でこの3つの作品はすごく人気がありましたんですけどガンダムは特には人気ないんですねみんな知ってるんですけど別にファンではないかな、 って人気ですよ、ね、ああポケモン人気ですよねはい妖怪ウォッチってどうなのわ知らない私の弟ぐらいは妖怪ウォッチはなぜわからないけどすごい好きなんですけどやっぱり弟もちょっとタコっぽいなんですよだから意外といろんなことは知ってるんですよねしかしやっぱり妖怪ウォッチよりはまだポケモンとディジモンとかもすっごい人気がありましたんですよ 妖怪ウォッチは多分妖怪の話してるからその妖怪はね日本しかない物語なんですよ妖怪の存在はわからないなあの外国でポケモンだとどっちかっていうと可愛い動物が戦ってるみたいな感じはすごいまあみんなあ好きになりやすいかなって思うじゃあ「ゲゲゲの鬼太郎」とかも全然わかんないそう全然わからない うんそういう話は分かんないね特にヨーロッパだと私の家族とか友達の話すると妖怪とかそのゴーストは信じないですね多めに信じない気がするからないかな、うん、妖怪ものは妖怪のものはそう人気ないですね いう日本のアニメといえば誰でも知ってるっていうのだと「サザエさん」とか「ちびまる子ちゃん」とか見たことがない海外では全く全くないあと ちょっとだけなんか放送された放送されてちょっと人気があったのはドラえもんだったんだけどでもドラえもんも一般人が分からなかった気がするそこまでなんかどこでもドアが人気になったんですけどドラえもんはとかマササエさんとかちびまる子ちゃんはなんでそこまで人気ないのよりは多分ね私から特にちっちゃいあの小さい時が見た時にその日常がわからない 布団がわからない日本の家もわからない日本の食べ物もわからないだから学校の関係とか友達の関係もわかんないからえちちょっと違くないってな感じになってたんですよね何回も。だからドラえもんの存在としてすごい面白かったけどその日常は あこれ夏多分ドラえもん見てる方はあこれ懐かしいなとか私も僕もあこういう風にしたかったんだとか人が多かったと思うんですけど外国はそこまでなくて理解が難しかったんですねただドリアドラ焼きとかさドラ焼きって何ってってわかんないんですよ、ね、ドラえもんが寝てる押し入れが何わかんないないですねこの押し入れとかはないからクローゼットの中に寝てる とかは感覚はあったんだけどまた違うじゃん、うん、はいそんな感じです日本ではもう映画のすごく人気な「名探偵コナン」ああ推理小説というか探偵ものはどうなんですか、はい、えっとイタリアだと人気があったんだけど「コナンスーパーディテクティブコンヨキャリ」これはねイタリア語のバージョンなんですけどでもすっごいカットされた いっぱいカットされたんですねそれがなんか話は聞いたことあるコーナーはイタリアで面白かったんですけど例えばアメリカだと人気ないんですよなぜというと死体が見ちゃうからあのそれは子供を見なくちゃいけないしあの深夜のものになっちゃうんですねだからイタリアだといろんな真のカットをしてあの午後の1時とか に放送されてたんですけど他の国だともっと厳しかった気がするからあんまりそこまで伸びてなかったんですね、うん、なんかそこまで例えばコーナーよりはワンピースの方が人気がありましたスポーツ例えば、はい、結構聞いたことあるのがあのイタリアとかの、まあ、ヨーロッパの有名なサッカー選手キャプテン翼を見たっていう話聞きますけどイタリア語はホリーベンジ <laughs> 人気ありましたんですねやっぱりサッカーというのことは特にイタリアの文化とあの関わってたからサッカーはね結構みんなやってたんですよね普段でもヨーロッパは特にみんなサッカーやってたからホリエンベンジはそのキャプテン翼は大人気ありました日本だとスポーツだというと例えばタッチとか レジャーとか野球のアニメも結構人気なんですけどなんですベースボールはねヨーロッパとかはやってないから人気がないんですね私もベースボールとか野球のルールとかあんまりわからないしあんまりヨーロッパに誰に見たことないんですねやってる人はほとんどほとんどいないと思うから人気がありませんだな日本であるなんていうか カルチャーの女子高生もの例えば軽音とかあ今で言うと多分ゆるキャンが人気だと思うんですけどあのああいう系のシリーズはどうなんですか人気ないですねオタクの中しか人気ないんですよね私は超大好きんですけどね私ラッキースターとかあの今ゆるキャンとかあとさっきなんて言ったっけイケヨン 軽音ちょ超大好きだったもうマニアックですごいマニアックだったんですけどナッツって言うとオタクですからねオタクですから日本人みたいになりたいとかそういう高校なんか日本の高校に行ってみたいとかの夢があったからそういう世界にすごい癒されるんだけど多分外国はまず制服の文化がない だから制服着てるはおかしいみたいな感じセーラームーンってすごいすぐ燃え出すねみんなセーラームーンと思われてるからでどっちかっていうと日常ではないけどそういう感じといえばセーラームーンぐらいだったセーラームーンは人気ですよね彼ら、ね、そうだねそうでも日常今すっごい頑張っていや俗に言う萌えアニメみたいなのがそのあまり一般的ではあんまり萌え 萌えと可愛い文化は外国にないから萌え萌えきょンみんな大好きみたいこのこういう声で聞くのはイタリア人はねイタリア人というか外国人は特に嫌がるあれはどうですかラブライブとかは日本の人気ほどはない 日本ほど人気はないオタクの中で人気あるコスプレイヤーの中でものすごく人気があるんだけど一般人は「ラブライブ!」はわからないうん、アイドル文化はないから私も昔はアイドルになりたいって言った時に「はったらかアイドルって何?」みたい「えななんでこんなことするの子供っぽい」とかはやっぱり悪いコメントが多いんですよどっちかっていうと。オタクの中で は人気があるんですけどそれ一般人で見せるとはあってな感じになっちゃうんですね可愛いえそれロリコンって全部ロリコンに見えるんですよどっちかっていうとでなかなかロリコンの文化もすごいあのヨーロッパだとバッチンされてるから完全にだからあの東京ミュミューとかセーラームーンも14歳ねなかなかそれが言えなかったんですねなんか 14歳なんですけどアニメの中でイタリアンバージョンは18歳 <laughs> みたいな感じになってたアニメが多かったんですね日本では人気がないけど海外で人気ある作品って何かあるんですかありますあのカーボーイビポップとかヘルシングとかサムライシャンプーとかあと、えー、トライガンとか、うん、 えっとトリニティブロッドとかあとは、えー、そういう系が多かったんですねどっちがあガンズとかも人気ありましたんですねあとボス・エンジェルとかも人気あったしそうあゴスティン・デ・シェール角度機国道機国道機動じゃない角度機動隊あとあの有田 えっ、ー、と、ベッセックとかはすごい人気ありました。なぜというと、かっこいい系が多いからなんですね。戦いとか、バイオレンスもとか多かったし、どっちかっていうと大人向けで、あ、アニメマジでかっこいいとかは多かった。どっちかっていうと、そういう、 アニメが多めですよねで日本に来た瞬間にこれは人気ないって聞いた時にショック受けためっちゃかっこいいからなんで人気ないのってすごい確かにかっこいいとは思うけど人気はあまりないかもしれないなあなんかそれはもう悲しすぎるよマジですごい作品だったからやっぱりどちらっていうと外国はね萌え物はいけない オタク今オタクの中ですごいモけると思うけど特に昔はかっこいいはメインだったんですねだから私も モトコとかあのカーボーイビボップあのの女の子たちとかバース・エンジェルとか一気当然とかそういうああと天井天井天井天下とか角度系が多かったどっちかっていうと強い女の子おっぱいでかいおっぱいでかいの女の子はすっごい憧れたんですよすごい憧れてお父さんもタイプだったんですよ <laughs> どっちかっていうとだから こういイメージが強いんですねかっこいい系のアニメって多分大人向けのアニメだったと思うんですそうですねただ日本では逆に日本の方が大人がアニメを見る感じがなない、えー、普通の大人の人があまりアニメ今はまたちょっと変わってますけど特に90年代までは大人はアニメ見なくてアニメを見る大人っていうのはやっぱり そう萌え萌えとかそのと特殊な方に行くっていう感じだったかもしれないです、ね、意外意外でも確かに私の大好きなケイヨンとかゴチューザとかさどんなファンがついてるかなって思って絶対こういうアニメはかなんか高校生の女の子が好きかなって外国と思われてるんですけど結局日本に来たら男性とか30過ぎの人が多い。 でそれもええなんか理解ができないんですねそれは外国は逆だからなんですよね完全にそうだからなんか不思議だった初めてなんか来た時にすごい不思議だったうわーこういうトークするといろいろ違いがありますねってすごいなるほどねってになっちゃうんですね ちょっと楽しかったですえ皆さんも面白いと思ったらぜひコメントといいねボタンしてぜひチャンネル登録をしてくださいこのシリーズとかはねもっとあの広めたいと思いますので他のなんか質問とかあったらぜひコメントの方に書いてくださいまた次の動画へチャオありがとうございましたアルリベデルチ